бисвап или панкейк свап? Что выбрать? Личное мнение. Доброго времени суток, мои дорогие подписчики, также мои дорогие зрители. Как всегда, рад вас приветствовать у себя на канале Моряки Криптовалютчики. Подписывайтесь, если вы не подписаны, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Э, в силу объективных причин не так часто сейчас снимаю видео, да и проектов не так много. Поэтому решил снять э, очередной раз по бисвапу и сравнить его с PancakeSwap. А сразу скажу, это мое личное мнение и буду благодарен каждому мнению, которое вы оставите под этим видео. Итак, первое, что я хочу сравнить, на что очень многие не обращают внимания. И то, и то свапалка. И PancakeSwap, и BSwap свапалка. Но здесь есть очень-очень одно большое преимущество, скажем так, в BSwap. Я покажу вам на монетах, смотрите, BUSD и USDT. Если мы меняем один к одному, неважно любую монету, но в чем преимущество? Первое, э, значит здесь у вас трейдинг фи 1 доллар. То есть вы платите комиссию с 1000 долларов 1 доллар. То же самое обмен на PancakeSwap при обмене вы платите 2,5 доллара, то есть 2,5 раза больше. То есть получается, что на бисвапе у вас обмен происходит за 0,1 доллара, 0,1%, э, на PancakeSwap 2,5%. Вы сейчас скажете, PancakeSwap больше разрекламированный. Единственный плюс в этом э, всем на PancakeSwap это то, что PancakeSwap больше монет, которые вы можете поменять. Но опять же, если вы здесь не находите какую-то монету, вы всегда можете прописать сюда контракт монеты и если она есть, поменять. Я считаю, что экономия по чуть-чуть, каждый раз вы что-то зарабатываете. Правильно? Мы все здесь, чтобы что-то зарабатывать. Плюс напоминаю о том, что на BSWAP у вас идет э, return бонус в монете BSV. Что это значит? Это значит, что при каждом обмене вы получаете бесплатно монету BSWAP за то, что вы пользуетесь их свапалкой. На, в данном примере при обмене 1000 долларов вы получаете 1,72 монеты BSWAP. А оно у вас будет вот здесь. Вы можете в любой момент, я уже несколько раз выводил, нажать кнопочку Винтрафт подписать транзакцию и забрать себе эти монеты. Что мне еще нравится на Бисвапе? Уже несколько горок мы с вами здесь ловили. Ну, по крайней мере, я. Значит, э, он стоил и 4 доллара в моменте, и 2 доллара в моменте. И опускался до 30. На данный момент времени я ее закупил по 33, по-моему, или 34 цента. Значит, следующий плюс, какой я вижу – не забывайте о том, что мы уже залистили бисвап на Gate.io. Кроме этого, они, как вы знаете, я снимал об этом уже раньше видео, они имеют у себя в спонсорах э, Binance. Это значит, что рано или поздно этот токен появится по-любому на Binance. Если он появится на Binance, мы с вами прекрасно понимаем, что это будут плюсы однозначно к курсу. Также хочу еще обратить ваше внимание, что кроме всего этого вы можете в launchpool зайти и застейкать ваш Biswap. То есть, если вы хотите инвестировать, грубо говоря, надолго, как я видел, многие ютуберы снимают по прогнозам у них от 5 до 10 долларов, во что я в принципе тоже верю, рано или поздно, потому что если брать PancakeSwap, короткая история, когда он только появился, у меня было 10 монеток, и они валялись, валялись. Я думаю, сыграю в лотерею. Сыграл у них в лотерею на эти 10 монеток, а потом, когда их листанули на Binance, цена монеты доходила до 23 долларов. И на тот момент я думаю, нифига себе сыграл в лотерейку на 230 баксов. Поэтому вполне вероятно, что Бисвап тоже повторит. И если вы хотите инвестировать надолго, вы можете просто застейкать эту монету и Э, в стейкинге получать дополнительно эти монеты. Теперь давайте посмотрим по CoinMarketCap. Итак, смотрим BitSwap. В чем здесь еще плюс BitSwap? Обратите, пожалуйста, внимание вот на эти два параметра. Total Supply 213 миллионов монет на данный момент времени уже на намайнено. Максимальный supply 700 миллионов. То есть больше чем 700 миллионов ее не будет. Ну и полный market cap у нее на данный момент 250 миллионов. Запомнили цифры. Переходим с вами на Pancake. Смотрим те же параметры Pancake Swap. На данный момент времени их 277 миллионов. Обратите внимание, максимум supply не указан. Объясняю почему. У них прописан контракт так, что они могут добавлять монеты. Поэтому э, при сжигании токена PancakeSwap так сильно монета не растет потому что они докидывают дополнительные монеты. Следующий параметр, обратите внимание, 1 миллиард 789 миллионов общий кап. Здесь, как мы с вами помним, 250. Если здесь хотя бы до миллиарда доходит, это x4, это цена 70 рубль 40. Поэтому здесь я вижу э, как бы большой потенциал и напоминаю вам о том, что эта монета – является у нее спонсором Binance. То есть Binance вложил в этот проект, и я верю, что когда они ее залистят, они возьмут ее под крыло. Тем более, вы знаете, этот проект, он давно работает, он довольно-таки неплохо себя показывает. Да, у них получился провал с NFT, э, не особо они зашли у них, но тем не менее... Почему я снял это видео? Потому что на днях я делал у себя в группе и канале пост. Обязательно подписывайтесь на канал, потому что здесь очень много информации. Я все об этом не могу снимать. Я делал пост, и меня несколько э, раз спросили, зачем этот пост. Этот пост был нужен к тому, что я показал людям, что э, листинг будет, вот у них листинг был 19 марта на GTO. Как вы знаете, GTO 90% а, после гейта ИО листятся на банане. Поэтому я верю в то, что в ближайшем, ну не в ближайшем, а в обозримом будущем эта монета появится на банане. Стоит ли ее покупать, это только ваше личное мнение. Я просто вам высказал свои, свое видение вообще этого бисвапа, рассказал о, о и плюсах, если вы меняете на бисвапе. Ссылочку на бисвап, естественно, я вам ставлю под видео. Спасибо вам огромное за внимание и до связи, до следующей монетки.